बंटी क्यों चढ़ रहा है इमली खाने तो फिर मुझे भी देना ठीक है बंटी बंटी कहाँ गया बंटी कहाँ गया बंटी कहाँ गया दिख नहीं रहा है बंटी बंटी कहाँ गया बंटी कहाँ गया कहाँ चला गया बंटी कहाँ गया बंटी कहाँ गया दिख नहीं रहा कहाँ गया बंटी बंटी अरे यहाँ बैठा है बंटी बंटी बंटी क्या हो गया तेरे को बंटी बंटी बंटी बंटी बंटी बंटी क्या हो गया उठ बंटी घर चलेंगे उठ बंटी चलते हैं बंटी क्या हो गया तेरे को बंटी क्या हो गया तेरे को इसे क्या हुआ है इमली खाने गए थे और ये ऐसे हो गया है इसे इमली पेड़ का भूत पकड़ा है तो फिर किसी को बुलाना पड़ेगा

अरे राहुल दादा क्या हुआ कुछ नहीं यार एक सपना देख रहा था तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और हम